Hola, mi papá me piña y soy chilena y ahora vivo en Estados Unidos. Acá mi nombre es Pamela Cleary y tengo a una invitada especial, mi amiga Gaby, que me vino a ver desde Chile. Ahora estamos en Aurora, Illinois y le quiero hacer unas preguntas para nosotras y para la <laughs> eh, bueno, ¿tu nombre completo? Eh, yo soy Gabriela Victoria Aravena Pávez. ¿Y es chilena? Chilena y bailarina de danza tribal. Exacto. ¿Cómo llegaste a la danza? Eh, llegué a la danza a los 17 años, cuando, bueno, casi 18 en realidad, cuando un día desperté y dije, quiero bailar. Hoy día quiero bailar. <laughs> Hoy día quiero bailar. Y me inscribí, tomé clase, me encantó y nunca más lo dejé. Fue así de simple y las dos empezamos a bailar en la misma clase. Sí, sí, pero yo estaba tomando clases cuando te conocí. Llevaba como un mes, más o menos, de danza. ¿Quién influencia y apoya eh, tu camino en la danza? Hoy en día todos, afortunadamente todos. Mi familia, mis amigos, mi compañía, mi escuela, tú. <laughs> Eh, al principio fue súper difícil eh, decir, ya quiero dedicarme a la danza, pero no solamente como un hobby, sino que como una forma de vida. Eh, me costó harto, pero ahora está todo bien. <laughs> Eh, ¿En qué compañía te, encuentras actualmente? Em, yo bailo, bueno, tengo mi propia compañía, que es la compañía Danza Tribal, donde estoy yo con bueno, mis estudiantes, algunas, em, y que también son mis amigas, debo decirlo. Y también estuve en una compañía de danza contemporánea que se llama One Piece, las dos de Concepción. ¿En qué año empezó a funcionar Moladara? Moladara empezó a funcionar en el 2013, solamente como escuela, en ese tiempo era solo fusión tribal. El 2015 empezó a ser ATS y fusión tribal, y el 2016 empezó a funcionar como compañía en paralelo a la escuela. ¿Cuáles son tus proyecciones a futuro? Muchas. <laughs> Todas. Seguir bailando. Todas. Em, básicamente seguir bailando, poder dedicarme a esto que me gusta, ojalá toda mi vida, mm, y contribuir también a la danza apoyar también a las personas que están en este camino, que están empezando o que quieren dar el paso quizás, lo mismo que di yo. Em, tratar de que la danza pueda ser una forma de vida para las personas. La danza no es mirada como un trabajo en esta sociedad. Y me gustaría pues, poner mi granito de arena para que sí se pueda. ¿Tú crees que la danza ocupa un lugar que merece en la sociedad? No, <laughs> por lo que te decía, no creo que todavía no, creo que nos falta mucho como artistas, como ciudadanos, em, eso, entender que la danza puede ser un trabajo que tengamos que ir a presentar y todavía tengamos que estar explicando que las presentaciones valen algo, que o sea, que hay que pagar por ir a ver un show, o que hay que pagarle a los bailarines cuando presentan. Em, la danza debería ser un trabajo como cualquier otro. No deberíamos estar dando ningún tipo de explicación, así de simple. Pero es un trabajo que hay que ir haciendo y que hay que ir concientizando a la gente, concientizando a nosotros mismos. Pero estamos en eso. ¿Cuál ha sido el momento más duro que has pasado en tu carrera? Em, yo creo que fue el 2013, mismo año que empezó Muladara, pero a finales de ese año, cuando lesioné. Mm, creo que esa fue como una, un ascenso de <laughs> eventos negativos que terminó conmigo lesionada, muy mal. Eh, tuve como tres meses que no podía hacer nada, postrada, deprimida. Mm, creo que en ese tiempo también me aburrí un poco de bailar, como que no sabía por qué lo estaba haciendo, no sabía si era lo que yo quería, fue una crisis existencial que al final repercute en el cuerpo. Creo que fue mi <laughs> peor momento. ¿Cuáles han sido los beneficios de la danza? Los beneficios de la danza. Para mí, todos. Yo creo que a mí la danza me hace muy feliz, Creo que la danza le da un sentido a mi vida. Em, encontré algo que a mí me permite ser yo misma, poder conocerme, poder integrar muchas partes de mí, muchas cosas, muchos intereses, muchos amores. Em, entonces creo que el principal beneficio es espiritual, es mental. Em, también la danza me ayuda a estar más tranquila. Danza, yoga, movimiento en realidad me está a estar más tranquila. Em, el cuerpo también cambia con la danza. Es muy bonito eso que cuando tú amas... Transformación. sí, como que tú amas eso y dejas que te transforme en todas las áreas de tu vida. Sí, mm, eso y la danza eh, inculca hábitos igual, como que uno dice, oye voy a madrugar o me voy a acostar muy tarde y es como, no, porque mañana tengo que bailar, tengo que entrenar, tengo que tener el cuerpo descansado. Entonces te ordenas para dormir, te ordenas para comer, no sé, a mí me pasa eso. Tu cuerpo te empieza a pedir más agua, te empieza a pedir más fruta, entonces empiezas a comer mejor y es una bola de nieve de muchos efectos positivos. ¿qué es lo que consideras importante para llegar a ser un bailarín profesional? Creo que es importante la disciplina, la constancia, em, creo que es lo más importante, estar ahí em, tratando de empujar tus límites, ser cada día un poco mejor, tomarse esto no gravemente, pero sí con seriedad. Em, y eso, eh, creo que la danza es algo de todos los días, ¿sí? no es solamente el show, no es solamente lo que se ve, sino que es ese trabajo privado, personal, que va ocurriendo todos los días, eh, nuestras decisiones diarias, em, todo ese trabajo privado así que es como de hormiguita y todos los días un poquito más, un poquito más, un poquito más, y de repente no te das ni cuenta y llevas 10 años en la danza. Eh, ¿Qué es lo que más te gusta de, de, la danza? O sea, de tu profesión ahora. Mm, ya no viéndolo como danza, sino que viéndolo como profesión, lo que más me gusta es la versatilidad de la danza. Eh, es un trabajo que es serio y a la vez es muy entretenido eso me gusta mucho. Me gusta también poder tener mis tiempos, poder, bueno, yo trabajo independiente, así que yo <laughs> organizo mi propio horario, entonces eh, tengo esa libertad de decir, ya este día me quiero levantar un poco más tarde, o sabes que este día lo voy a dedicar para mis entrenamientos, entonces este día voy a hacer clases a esta hora, es muy valioso poder tener tiempo. Yo creo que al final el tiempo es lo que más vale en esta vida. ¿A quién admiras tanto en la danza como en la vida? <laughs> Eh, a mucha gente, <laughs> a mucha gente creo que eh, cuando yo <laughs> admiro a alguien es como como que tengo romances con un montón de maestros, inspiraciones. Entonces creo que he amado a <laughs> mucha gente en mi camino de la danza, así como, como, esa persona que, que te inspira a, ser mejor, a dar un poco más, a ir un poco más lejos. Em, creo que he admirado a muchas personas eh, también creo que las personas que más admiro son esas personas que a uno lo inspiran en el sentido de que te dicen tú puedes, dale, yo creo en ti y hacen que tú mismo creas en ti y, y algo cambia. Creo que eso, la gente que es positiva, tanto en la vida como en la danza. Esa gente es la gente que yo admiro y es la gente que a mí me inspira también a ser a sí mismo con la gente que yo estoy formando. Y un mensaje y recomendación a todos los que desean eh, incursionar en este mundo de la danza. Que lo hagan. Que, se atrevan. Que se atrevan, que lo hagan, que sueñen en grande, que no va a ser fácil. En ningún <laughs> momento estamos diciendo que esto va a ser fácil, pero es gratificante. No al final del camino, sino que todos los días cuando te va a acostar y es como, o pude hacer esto, o lo pasé muy bien en mi trabajo. Em, es una satisfacción diaria que yo creo que vale la pena cualquier esfuerzo, cualquier sacrificio. Entonces sí, va a ser difícil, pero háganlo. Sueñen y hagan su parte. Eso, sean disciplinados hagan lo que les corresponde y sean muy felices y disfruten el proceso. Eso. Y yo le quería dar las gracias a mi amiga Gaby <laughs> por haber venido a California a un workshop espectacular. Así que... Con la maestra, con otra maestra con la que también tengo un romance, y también la amo, la gran Zoe Jakes, en California, el martes. Así que ya saben ya. La Gaby de a peligrosa. <laughs> Aún más. Y eso. Adiós. Adiós. Ah, no, me falta una pregunta. ¿Cuál? ¿Qué, qué te... Eh, qué, de, qué, no preguntas <laughs> sorpresa, por favor. ¿Qué ah. mensaje le dirías a tu yo de los 20 años más? Ah. Mm, espero que sigas bailando. <laughs> eh, ¿Qué le diría a mí yo de 20 años más? Le diría que aproveche el tiempo, <laughs> sí, que aproveche el tiempo, que no procrastine, <laughs> que mm, se coloque metas, que trabaje por ellas, que no tenga miedo, sí, que no tenga miedo. No tengas miedo, Gaby. no tengas miedo, solo hazlo alma de niña siempre. Oh, sí. Sí, todo el rato sí. Jugar. La vida es un gran juego que hay que jugar sin miedo. Y eliminar demonios. Y eliminar demonios y luchar contra esos demonios y ganarles. Eso. Ahora sí. Muy bien viaje. Gracias. Adiós. Adiós.